жаз келді келді гүлдөр ашылып, қыздар чачылып атқан кез ай. а сиз один один тв youtube каналына жазылып лайк басып ой пікіріңіздерді, комментарийін калтырыңыздар калтырыңыздар Бірок, комментарий жазаардын алдында қолыңарды, жуғанды, унутпагыла жууңуздар могу экен искусственный го ооба гулян бетиндей ыргытчы гулямыши молчишься. Че, айзадамен қандай болдың? Ей, э, йо, айзадан қыштап тапсыл Қойч? О? Енді неге? Е, э, ал мен вкусымда емес екен. Анан, тем более менің деңгейімнен емес. Бала көтеріліп. Ошо анан, қыштап салдым сразу ле жүргім келбей қалды анткени мындай гулять етіп кетіп бара жатсаң бір жерден сальто ашып эле анан силомерлерди соққылап қыла бірдеме боло берет бектур мырза ладно давайте сізге міне бұл сизге жер базар беле досторуңузду шақырып алып ар жумада эфирдин этикасын сақтамайсыз ба мен мени сыйлап алсаңыз дагы ошо эфирди баштайлыбы жаңырған жаңы жұмада қырғызстандын аймағынан алынған маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып эмне жаңылык долбоору кызматыңыздарда бектур усенов жана айзада жамгырчиева а биз болсо ушул жуманын эң кызыктуу жаңылыктарына өтөбүз айзада айтсаңыз сіз кечиккендерге кандай карайсыз терс карайм анткени сенин убактыңды уурдайт жоопкерчилик деген болуш керек ба убактысында келіш керек а бизде эң кечиккендер негизи тойго кечигип келишет э ооба элестетиңиз бир үй бүлө кыргызстанда тойго эки күнгө кечигип келиптир эки күнгөбү элестетиңиз ошону кийинки репортаждан көрөбүз эки күнгө кантип кечигип барса болот э азыр көрөбүз атпаймынбы саламатсызбы байке кантип эки күн кечигип калдыңыз э, кечикпей деле болчукпуз негизи э. биз ошо той деген күнү таң атпай турганбыз короз кыйкырганда биз турдук короз кыйкырып канчада кыйкырат билбейм бирок турдук туруп кийимди үтүктөп кийип баняга бардык жата калса конвертти алып жазып дайындап салып койгом машинанын моторунун майын караганча жеңең эки саат кийинди деп кой кийинип алып кетип баратканбыз кетип баратсак ортодон жеңең акчадан өлгөн неме да могучу бир клиент алып ал тойдон акча сага ким берет деди сүрөттүн акчасын каяктан аласың деди бир клиент кызды салып алгам бир убакта эле кыйкырык бакырык деп кой аркамды карасам жанагы кыз төрөп атат боюнда бар неме экен да ал төрөп баштады қой газды жүз сексен менен роддомго айдадым роддомдон төрөдү туугандары келди ой той башталып кетти деп кой тойго чакырды эй биз кете берели десем жеңең болбой э, эми уят эмеспи ошол жактан келип аткандан кийин жентек тойго кетип калды жеңең актан мынакей э? конкурска катышып пылесос утуп алдым мен үтүк утуп алдым ошо айланайын макул эке сиз тойго эки күн кечип калдыңыз бар кетіп қалды окшойт ә, туғандар кантип қабыл алды туғандар қандай қабыл алды мынау біреуді тойда біреу біреу қарайды дейсің бе біз майрам апаңыз даже тосын айтып бітелек бір сааттан кейін ет пышады екен біз мына етке келіп қалдық орыстар айтқандай десерту деген как раз как раз сен біз и так кешігіп жатамыз қармап жатасыз біз кире мақұл ә? әке чың рахмат чың рахмат ештеңе емес күн сайын қырғызстанда кечигүү боюнча жаңы рекордтор коюлуп келет достор кечикпегиле марат мұхамбетовмен не жаңалық саламатсыз ба э, немен толгонай менен бостондун тою ушул жерде А, толгонай менен бостон той бир жума мурун бүткөн байке бүгүн кундуз менен туйгундун тою бектур мырза акыркы жолу маршрутка качан түштүңүз эле он мүнөт мурун ушул студияга келе жекти а сиз билесизби маршруткадагы люкту ачуу боюнча чоң чемпионат болуп өттү міне қырғыз еліне ушунча эле скучно болуп кетиптирби билбейм эми эми бирок люкту ачыш негизи кыйын эле да өзүмдүн опытуман билем да мүмкүн тажрыйбаңыздан билесиз көрөбүз ассалам алейкум сиздер маршруткалар арасындагы люк ачуу боюнча чемпионатына кош келиңиздер кол жабуулар болсун азыр биздин кыргыздын кыраан кыраан жигиттери люк ачмакчы ту ұятам не болған балдар кеткен азыр а келем сен ашып қой жақсылап түртпейсің бе ушул точно ачат ушул бала точно ачат и э, давай ай уят емес пе ту ұят ей турчунары жүдөй мына а бізде жеңуші бар саламатсыз ба Саламатсыз.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 Жок, Айзада, мен башкача айтам. Кыргызстанда негизи идеалдуу күйөө бар экен, бирок ошол идеалдуу күйөө менен дагы аялы ажырашкысы келип атыптыр. Эмне себептен ажырашкысы келип атканын кийинки репортаждан көрөбүз. Айтып атпаймынбы, идеалдуу күйөө жок деп жоқ көрсеңіз азыр саламатсыз ба сіз мен эмне себептен ажырашам деп чыктыңыз ой келип ғой э түсінсеңдер менин күйөөм слишком идеальный да уже мыкты тұрады бесит үйде барын жасайды тамақтарды жасайды жинайды киімге ақша береді ресторанга алып барады даже элементарно мээсин жей А, байпактарын да кыргытпайбы ой ыргытпайт өзү жууйт байпактарын даже после работы вот сразу түп түз үйгө келет мына келип калды привет жаным тартып атасыңарбы э мен тамак жасаган жокмун азыр заказ кылып коеюн жок мен заказ кылгам уже көрүп атасың же өзүм жассамбы точно өзүм жасайм лазанья э? түшүндүк сизге анда эркектерди эркекке айланткан эркек шоу программасы жардам берет жардам береби чын эле сөзсүз түрдө сиздерге алар жардам берет эркек шоу бул эркек шоу программасынын төртүнчү чыгарылышы жана биздин бүгүнкү каарманыбыз бектемир айбеков жана биздин эксперт камчы нурлан нурлан айтсаңыз камчы байке бул бектемир мырзаны сиз канча күндө эркектик келбетине келтире аласыз аны үй ичесиңби жок шайым чегесиңби жок значит сүт таяк 3 үч күндө үч күндө келтирип кой мунучу үч күндө бас 아 이렇게 구워 어? Нормально, нормально. нарастающей еркек болып бара жатсам, дайчы. Кел, ташты алып келіп. Уверенно. Эй, қатын деңіз. Қатын. Жақ, жақ, жақ, жақ. Эй, қатын. Эй, қатын. эй, қатын. Қатын. Қатурақ. Эй, қатын арман жарады эле кел мен деп атпадым эле келдик жок айкем акыркы жолу свадьбам да элестет бүгүн экинчи свадьба, так что аялың сөзүнбү жок айке аялың сөз аялга айтам анда дагы катуураак эй катын мощныйга караңыз катын дейм катуураак чай гана катын чай алып кел мага кармай кой биякта баарыбыз мында мында мен да баарыбыз аялдарыбыз сүйөбүз да так что кел алып э Ay ay ay ay carık ay ay carık. Ay ay ay. Delbirima delbirim. Ay ay ay delbirima delbirim. Ay ay. Katın. Katırak Katın ben. Katırak. E, katın. Katurak. Çayı koy katın. Ee, bana desin. 100 lira bir buçuk kaç. Hoppa Nipon. Ben ne cerik oturayım ya. Tur. Сені, не келдің бе о не болды фу алкаш айтқан маған мамам алкашқа тибе деп мен аны ұқпай саған тиіп алдым сволочь десе Сенім не дағы досыңды өршітіп келдің бе сасытып бар орныңа жат жат отаң бір жолы түсіреді түсіресің ба Doutor на любой случай жизни мінекей көрдіңіз бе айзада қаншалық идеалды күйеу болса да сіздерге по любому жақпайды албетте аял қылып алып алғаннан бир жол ресторанға алып барып ғой анан қаяқтағы идеалдуу күйөө айзада бе? бишкек шаарында бір жаңа ресторан ашылыптыр Қап қараңғы эчтеке көрүнбөйт ошол ресторанга сиз экөөбүз барып келбейлиби эчтеке көрүнбөйт эчтеке көрүнбөйт таптакыр таптакыр макул барайлы Жоқ дегенде ошол жақтан сиздин бетіңізді көрбөйм зато үнімді қасты жанында болсо ресторанның турат, тұрады саламатсызбы ресторан жөнінде айтып бересіз бе саламатшылық ооба биз э, кыргызстанда биринчи караңгы ресторанбыз бул жерде действительно эч нерсе көрүнбөйт биздин ресторандын плюстары аябай көп биздин кардарлар эч качан жалоба кылган эмес идиш аяңар кире же э, шорпого чымын түшүп калыптыр же чаш түшүп калыптыр экинчиден кыздар аябай көп келет бізге жанагы башын жуған жетишпей қалғандар же макияж жасаған жетишпей қалған қыздар көп келет бірінші свиданияға деп біздің ресторанды таңдашы а кемшіліктер қандай кемшіліктері деле жоқ просто жанагы қардарлар тейлеп жатқанда көрінбегендіктен кейбірлері счет төлөбөй кетип калышат түшүнүктүү байке чоң рахмат чоң рахмат чоң рахмат ооба чоң рахмат сиздерге келип кеткенсиздер сиз биякта өлүңүз рахмат рахмат байке рахмат марат Мухамбети мухамбедмин не жаңылык о <laughs> жок мен сизди коркутайын деген деле оюм жок болчу просто биздин фирменный тамак жеп кетпейсиңер. А, жок жок рахмат <laughs> жүрүңүз жүрүңүз, жүрүңүз жүүңүз жүрүңүз жок не жаңылык долбоору берүүлөрүн улантат кыргызстандан чыккан активист султан курбаналиев дүйнө жүзүндөгү кинопрокаттагы фильмдердин баарын кыргыздар тарткан деп ишендирүүдө чындыгында эле ушундайбы биргеликте байкап көрөлү неге мынтип отуруп алдыңыз бектур мырза эфир жүрүп атпайбы апей тигиле камера тартып туруп атпаймынбы көрөлү бул нерсе доволен болуңуздар алдамчы алдамчы эмес мен султан курбаналиев эч качан алдаган эмесмин менин китебимде коллеги жазылган сиз айтып койсоңуз бүт кинону дүйнөдө кинонун баарын кыргыздар тарткан факт биринчи режиссер биринчи актер бүт баары кыргыз болчу фактически фактически мен биринчи эле фактически айтып кетейин биринчи эле фактты мисалга өкүл ата жөнүндө кино бар властелин колец логично кыргыздардын тоюнда кольцону ким алып келет өкүл ата өкүл ата болду жакында шайлоо болот ошол жөнүндө кыргыздар уже мурун эле кино тартып койгон Аннаты в бой идут одни старики. Эй, Кинематографично блокбастер. Фотографично. Ал Кордо Сити а миссия невыполнима фильм жөнінде не дейсіз? Миссия невыполнима? Ну құрағыңыздың. Мына! Алар сюжет бойынша таласқа барады. Таластық келінді қалың бермей тұра алып кетеміз дейді. Невыполнима миссия. Невыполнима. Сюжетный твист экинчи бөлүгү дагы бар неме сиквел сөгүнбөңүз деген продолжение продолжение части миссия невыполнима кыргызды ровно саат алтыга тойго чакырат кыргыз саат алтыга барыш керек невыполнимо невыполнимо кыргыз керек болсо биздин ала качууну Кыргыз режиссерлары угнать за 60 секунд деген кино тапты основано на реальных событиях деп коет мындай нерсени балықшы жөнінде кино бар Кыргыздар тапқан унесенные ветром э бүт бары логично бүт бары логично Кыргыздар тарткан бүт баары кийинки сұрақ чала марвел студиясы э, силер айтасыңар ошо тор эмне кыргыздардын киносу тор тор деген таластан бул Анаты тыр тір болып шыға анан кийин тыр болуп Анаген анан кийин тор болуп калды ал өзі өзү мындай бог грома сезчү да мындай Спорт қалады. вообще марвел кыргыздардыкы на на на факт факт капитан америка қырғыз болчу ал басында майор болчу свердловскийде кейін званиясын алып қалғаннан капитан болып қалды психовать етіп америкаға кетіп қалды короче work and менен кореяға кеткен work and неле work and travel ошол менен америкаға кетіп азыр үшін два два студия э, супергеройлор жөнүндө дагы кандай кинолорду тартты эле кыргыздар супергеройлор жөнүндө только кыргыздар тартат мына мисалга бир эле сценарийин айтып кетейин элестеткиле чүйлүктөр бишкекте жашагандар оптом ошқа көчүп кетет келеби кинонун атын эмне деп есіп мстители эмне болуп атат постоянно эле силер опту нерсе түшүнөсүңөр могу деген коллега эстерин түшүнбөйт калды булар эми жок сиздин жанагы кинолоруңуз мага аябай жагат жанагы э мен көп кинону айткан жокмун жок өзүңүз баягы тартканбы секс в большом городе дегенчи сокулукта тарткан булар билбейт булар молодежь E bunlar bak Instagram'dan başka hiç çıkmaya kalkmış. Mutlu ol. вайндарды görüyoruz. O MC деген қалаған учурда байқатпастан келіп қалышы мүмкін бирок тойбос сэндвичтери менен сиз ага каршылык көрсөтө аласыз сэндвич тойбос ачкалыктын мүмкүнчүлүгү жок баардыгыбыз эле күтүп көргөн алтыш қатты сел жаңы бизнес ачыптыр тагыраак айтканда жаңы ресторан ачыптыр ал кандай ресторан экенин кийинки репортаждан сельсаяк жөнді жөнүндө көрөбүз азамат Мұрза, мырза сиздин кыргыз тилиңиз соңку учурда аябай жакшырып баратат селсаяк деп калыптырсыз го кубанычтамын ооба айзада болду сиз жеңдиңиз экинчи мен бомж деп айтпайм такыр ертерек айтып алдым сизге сізге жақсы сөзді кіреміз байке алейкум. добрый день алчка <laughs> байке азыр болсо эмне бизнес ачтыңыз мен неме улуу акын скриптонит айткандай шевелись своим туловищем ошентип мен шевелиться этип баштадым ошентип мен ресторан номер один ачтым ресторан рестораныңыз каякта мына алышка мына байке дуалдарыңыз жоқ қой бұл летний терраса алтын азыр суук та байке ә, отопительный сезонда біз утепительный кийимдерди берип қойдық мына удобный да рестораныңыздың кухнясы каяктан болот болады эми каяктан ашып калса ошол кухня болады да бирок основной французский кухня алтын мына лягушкалар бар улиткалар бар анан сыр сплещини билесиз ал башында жөнөкөй сыр болчу менде дагы мына французский повар бар ал мына толик бонжур <laughs> бул дагы самиле мына самиле мына дегустациядан кийин бул еще певец болуп калат осоля осоля милли бизде дагы мына света музыка бар просто бұл света болып қалыпты да а так музыка алып бермейді да жақсы тұрсың қандай шалым жақсы не ашып алдың бизнес аштым сен постоянно ли бизнес ашып жүрсің мен бизнеспен болсам ашамын да бас әділет пугать ете спокойно бас бас бас бас бас бас э птичка э ошоны қуып бересің ал марат мухамбедмин эмне жаңылык ушу менен биздин жаңылыктар соңуна келди сиздер менен болгон айнра амурчиева жана бектур усенов бизден алыстабаңыздар деп айтып кетмекчибиз программабызды көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон өтө популярдуу топ сексен э, шоу сиздерге өзүнүн кезектеги клибин тартууламакчы биз менен чогуу калыңыздар саламатта калыңыздар көрүшкөнчө надо будет даже белит кулатхата Эй, гулята Ким өкілатаны авторитет қылған Ким костюмдарын жуып тазалап тұрған Никогда не будет екі жашқа қапа Эй, өкіл апа Шаки қалып берген біздің өкіл ата Бізден екі жашқа мышты берет бата Есім жашты жизнь болсам дома қата Жардам берет өкіл ата Өкіл ата, өкіл ата, өкіл ата Постоянно жоғын жүрет өкіл апа Бетінен ұлып кетпейді өкіл апа ай красотка гүлапа Кимнеки баласында баласындай қарай? Кимнің советтері бізге постоянно жарай? Надо будет даже беріп қылат хата Эй, өкіл ата Ким өкіл атаны авторитет қылған Ким костюмдарын жуып тазалап тұрған Никогда не будет екі жашқа қапан Эй, өкіл апа Надо будет даже перед қата Эй, Гулята Ким Гулятаны авторитет қылған Ким костюмдарын жуып тазалап тұрған Никогда не будет екі жашқа қапа Эй, Гуляпа Шаке қалып берген біздің Гулята Бизнен екі жашқа мощно берет бата Если жашта в жизни болса много қата Жардам береді Гулята Гулята, Гулята, Гулята Постоянно чоғын жүрет апа! Бетінен ұлықты кетпеді күлапа Ай, красотка күлапа Кімге жаштырыз баласындай қарай Кімнің советтері бізге постоянно жарай Надо будет даже беріп қылат хата Эй, өкүл ата Кімді гүл атаны авторитет қылған Кім костюмдарын жуып тазалап тұрған Никогда не будет баста нұқтасы не жаңылық не жаңылық не жаңылық не жаңылық жаңылықтардың жаманның құлағыңа шықпасын жаман жаңылықтар саға жолықпастан ұқтасын жақсы жаңылықтар жаман жаңылықтан көп саған айтсам біліп қалсаң анда мені сөк ел жазған канал болсаң суға чөк көрушінің қарғышына қалып көз жашыңды төк қызмат қызматериди же парламент шериди же ол болса үйде қалған жұмыссыз бұл шерегей көрсетпей малар жөнінде қалтын барын зерегей біз үшін бардығы бір ұл қыздар елім не жаңылық не жаңылық не жаңылық не жаңылық не жаңылық жаңылыктардын жаманын кулагың чукпасын жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык жаңылыктардын жаманын кулагың чукпасын жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын